Akasema eh? bana, wewe katibu mkuu mwenzangu, ndio nyinyi wakati mpo kwenye serikali yenu, mbona mlikuwa mnamuita e, eh, eh, JPM bulldozer, mnamuita huyu mama jembe. Sasa leo huyu mama akiitwa anaupiga mwingi, nyie inawaoma nini? Simuache. Unaona, kuchukuliwa hatua yoyote hakuchukuliwa. Sasa mishare kwa Bashiru ulikuwa mingi kutoka ndani ya chama, kutoka ndani ya chama, shangwe Shangwe za mzee Makamba zilikuwa nyingi kutoka ndani ya chama. Chama kinataka nini? Lakini hayo yote rais aliyasimamia kwa miguu yake yote miwili. Kwa Bashiru, rais alijitokeza akasema, saa nyingine watu wakubali kukosolewa. Kwa mzee Makamba akukubali hata ichukue dakika kumi na tano, alisema hapana, hii hapa mzee wangu umeteleza, na hakuna mtu yoyote aliyemnong'oneza rais. Mm. nilipoona kwamba labda emu emu emu mm. sasa emu hebu mm. irekebisha hii hakuna ni busara zake na hekima zake binafsi personal ni kweli sasa hii hii hii sisemu inataka nini yeah, <laughs> manake sisemu inataka nini manake mimi wakati nasoma ninaposoma <laughs> imani na falsafa na itikadi za chama cha mapinduzi zinanyambia utasema ukweli daima uongo kwako mwiko lakini naambiwa kila siku na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, CCM ndiyo inayoisimamia serikali na inasimamia serikali na chama. Sasa hapo wanapata shida kidogo, mwalimu Marwa Chacha, na sikujua kwa nini huku ilikuwa ni zomea zomea, huku ni shangilia. Aha. Sasa Eh, kama nilivyosema, mimi si mwana CCM, nasitaji kuwasemea, ila mimi nitaongea kwa yale ambayo nayafahamu na kwa manufaa ya ya maslahi mapana ya taifa. Sasa kwani kwani kuisema CCM au kuisema serikali ya CCM kwa sababu ndio iliyo amini uh, ah, madarakani ni dhambi? Ni dhambi? Sio dhambi. Mfano huo tunaopata kwa baba wa taifa wa sisi mwenyewe wa wa, wa, wa CCM na taifa hili Julius Kambarage Nyerere hayati yeah, baba yetu wa taifa Julius Kambarage Nyerere. Nakumbuka ilikuwa ni Mei Mosi mwaka 1995 wakati amealikwa ah, kuwa mgeni rasmi katika siku ya wafanyakazi ameni ah, duniani ilikuwa Mbeya, Mbeya, Mbeya. Sasa na alieleza baada ya pale akasema kwamba nina maoni yangu ya binafsi kwa sababu najua mwaka huu ni muhimu sana na ni mwaka katika uchaguzi mkuu. Nahitaji kutoa maoni yangu. Akasema sisemu ni huya radhi. Nitaisema sema sana. Watu wakujua nitaisema sema sana asema kwa nini nasema nitasema? sema kwa sababu ndio iliyopewa amini uh, iliyopewa uh, hadhi iliyopewa mamlaka iliyoaminiwa eh, eh, katika chaguzi hizi kuunda serikali ya kuendesha nchi, kuongoza watu pamoja na mambo yake. Dhamana hiyo sio yake, ni dhamana ya watu, wananchi, kwa imani ile ambayo wameipa. Nitasema sana, nitasema sasa. Leo leo leo naweza nikasema ni aina, mimi ni mwana saikolojia pia, nitatumia maneno hayo, waniwie radhi, ni aina ya mazugi mazuzu na mazuge ambao wao wapo kwa ajili ya kuzuga tu, na rais azidi kuongeza umakini wa namna hiyo. Wao wapo kwa ajili ya kupiga chapuo kabisa, na sio wao tu, wapo watu wengine hata uraiani ambao ukikosoa eh, unaona ikionekana kana kwamba una challenge eh, unajenga hoja ambaye haendi na utashi wake wa hisia na mawazo yake, anaona wewe kama ni mwasi, kitu ambacho rais hakukiona vile. nona, hakukiona hata hata hata kauli ya bwana huyu katibu mkuu uh, msafu huyu uh, Bashiru. Bashiru Dr. Bashiru nana sijua kwamba Bashiru ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni daktari wa siasa, ana PhD ya sayansi ya siasa. Unadhani ya kwamba alitamka tu uh, kwa ujinga ujinga tu, kwa ukosefu wa uh, ufahamu? Jibu ni hapana. Na watu wanadhani kwamba uh, uh, ili mtu uonekane kwamba ni kiongozi, unataka uonekane kama malaika. Si kweli, sisi binadamu, watu wote. naona eh, si we, we, we aren't infallible people. Tuna, tuna, tuna makosa, tunaanguka eh, eh, tunakosea eh, unaona na, na, na mtu anapokuwa ametoa mawazo sahihi kabisa kama ya ya ya ya ya ya, ya, ya mzee Bashir, amini Dr. Bashir, Dr. Bashir kuupiga mwingi. Ili kupiga mwingi aliona, ukijaribu kuangalia jinsi inavyopokelewa amini mitaani katika jamii, utaona sio aina ya jamii iliyosarabika, sio jamii ya watu ambao utaona kwamba ya watu walio na elimu eh, kwa sababu unajua kusarabika kunatokana pia na elimu, ufahamu wa mambo, lakini mimi nikijaribu kuangalia, Bashiru hakukosea, kauli yake ile ilikuwa na usahihi mkubwa sana, na anaunga hata kile mkono alichoongea uh, mzee Sindo Roba. Uh, ah, Sindo Leoba ni mwanasiasa tunamjua. Sindo Leoba amekuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Sindo Leoba amepata kuwa jaji. Sindo Leoba amepata kuwa makamu wa, wa, wa, am, amepata kuwa amini waziri mkuu. Sasa ndio maana wanaambia kwamba kuna zao wanaishi, hakuna mtu alishika nafasi ambazo nazijua mimi mm. kabisa. Ukijaribu kuangalia katika katika wasifu wa mzee Warioba mm. tofauti na mawaziri wakuu na hata marais. Huyu mzee ameshashiriki mambo mengi sana, ni, ni, ni, ni mtu aliyebobea sana, sio katika siasa tu, mwongozi wa serikali ya nchi, ah, ah, ah, mtu aliyebobea sana katika sheria, mshana shughuli za kimahakama. Huwezi ukachukulia kauli zake kama za kawaida. Aliunga mkono na akasema kosa gani amelifanya, lipi alilofanya mpaka inaonekana kwamba ni ugomvi mchana, mtu aliyoongelea tena mahala ambapo wale ni wahitaji Alafu wale wakulima nao wanasiasa uchora hawa nao wakauzunguka wakaenda kubishana na, na, na Bashir aliongea na kati aliongea kwa manufaa yote. Hakuongelea wakulima wa pwani peke yake. Alikuwa anaongelea wa nchi nzima kama baba wa taifa alivyowaambia wafanyakazi. Unganeni kote akitoa historia ya wafanyakazi duniani. Sasa alikuwa anaambia Watanzania hapa vyama vya wafanyakazi, unganeni. Unganeni. Mwaje siku zote ni mnyonyaji, mkanamzaji tu. Mwajini nane anasema ni serikali, msiangalie kwa mtasi binafsi. Mbona hakumuona kwamba amekosea? Marco, marco, marco, marco, marco, marco, marco, marco, marco, marco,